ሽለማን ሰበብ ሰበብ ሰበብ ሽለማን ሰበብ ሰበብ ሰበብ ሽለማን ሰበብ ሰበብ ሰበብ ሽለማን ምርጫሽ ግራ አጋቢ ሰበብ ሰበብ ሽለማን ነይሽ ሸምቶ شلمان سبب السبب سبب شلمان سبب السبب سبب شلمان يسالك ሲያስመኘው እሬት ያሰኝሻል እሬት ያሰኝሻል የያዝነው ሲያስቀና ምኞት ያቃዥሻል ምኞት ያቃዥሻል ያንቺዋ መላንቺው ግራ ያጋባሻል ግራ ያጋባ ሽለማን ሰበብ ሰበብ ሰበብ ሰበብ ሰበብ ሰበብ ሽለማን አመል እንደ ጥላህ ሰበብ ሰበብ ሽለማን የትም ሲከተል ሰበብ ሰበብ ሽለማን የሚበላ ወልቶን ሰበብ ሰበብ ሽለማን መሶብ የተፈል ሰበብ ሰበብ ሽለማን የተሰማ ጥሬን ሰበብ ሰበብ ሽለማን ዝዘጊን I'm out.